と石川県の方からあの一晩かけて、えーと、やってきました、えーと、と声出し町の方から参りました北山イートビートと申します、えーと、今日はすみませんちょっと人数の方がね少ないんですけれども精一杯あの元気よく踊って声出して会場を盛り上げていきたいと思いますのでどうぞご声援のほどお手拍子のほど何卒よろしくお願いいたします 北前ビートでエビバディソイ時は今晴れやかな令和の空のもといいじゃないかいいじゃないかと北前ビートが鳴り響く Georgia, it's like Georgia. We was money on what is that? Yeah, you put your お客様に礼